Պարություն չեմ ուզում։ Իմ երկիրն եմ երազում։ Օտար երկրում արևը չի ջերմացնում։ Օտար երկրում ջրերը չեն հագեցնում։ Օտար երկրում օդը չի հերիքում։ Թեև ապրես պալատում, միևնույն է, գիշերները երազներում քնում ես քո խրճիթում։ Օտարության գերքնանկած ինձ մանուկ եմ ես զգում։ Ախ, կարոտից ջերմակած, բայց ճպտացող աչքերով օրս գիրկն եմ փափագում։ Օտարության ճամփեքով մտքով տուն եմ ես գնում։ Անցորդների մեջ բազում հայի աչքեր եմ փնտրում։ Օտարություն չեմ ուզում։ Իմ երկիրն եմ երազում։